Lobi bo s'abonner massivement na chaîne na bino Bombeshell TV. Bo liker vraiment donc eh, okozala déçu te quoi. Bozala ebele bokota kota. Tous ensemble base donc eh, on vous aime tous quoi. Donc eh, tolela bino tout fort. Na Bombeshell TV bo s'abonner base. Vraiment merci. Vie eza na mutu na yo. Longola bilenga lenga mutaleki yo te. Kolane toko na éponge tout bandoto yaka bien. eza kia munduki mpo nazo kanga makasi boye budget na poche eza yeba shema yo eza ata na 10 dollar ogangela mwasi ndenge olingi mpo solution eza ezali yebi te osaka na kobeta oyo yo namoni ko manke nga ondiri obala ye oke yaka yaka yaka yaka yaka so ogangi mingi atosa mpe na suka pesi change ni aza wana change na mbongo pena moni mwasi yango e mobala solution ye me yo ogangi egangi na suka opesi eloko te libele kokufa mba mbangu Donc na yo moto ozotala ngai, n'hésite pas de t'abonner, de partager nos vidéos et pourquoi pas de liker. Merci. Encore et encore et encore avec le pasteur John toli ya pete ye tolembaka ye te mpe ngai mpenza latunda boye na olemba na ngai te si fo toyamba ye 100 000 fois na bombechek tokoyamba ye kaka parce que pasteur john parmi les personnes qui sont humbles il est parmi parmi les motivateurs les coaching il est parmi mais pasteur john oyebi ke naa na mawa eh? yeah. Lelo na avenue na biso na moni ba bwaki mwana, mwana moko je crois ba une annee na quartier epai ya maman na yebi te pasi na mboka ko bwaka mwana omindibi ko mema neuf mois ko bwaka mwana. Akufi to azali? Aza en vie mwana pe azo pesa kombo apesi pe age azo loba pe place aza mais adresse akoki ko pesa te. Bon omoni eloko olobi wana olobi pe bien tango olobi ke ba bwaki mwana ya une annee ce que maman na ye akoki kobokola ye te eza te alingi mwana te toke malembe omoni botalaka ka likambo ekweyi te bo controlaka nini esali bepo makambo ekoma bo boye oyebi mabe eza wana na bato ebele babimi bafotif mobali na ye mabe mama mwana wana oyo abwakaki mwana a mama mabe mpo azoli zemi aseki mobali akimaki akomi kofanda mpa na bango me mama na ye Azo tia ye mal à l'aise pona koko na ye mais koko pe kaka ya ye. Soki alingaki ye lokola mwana akokaki ye te koko alingaki azwa mwana wana ya koko abokola ayebaki no lokola okoki mwana yo te kobota lisusu te mais pesa nga ko koko landa nga bien oyo na pesa ba directive c'est que batu tout ba participer na mabe ya mwana wana azala malamu to te batu ebele mobali pe fautif soki azwaki engagement ya zemi ne tango mwasi wana azali koboya atiaki ye litoyi nde mwana banga babwaka ye te yango omoni tolobaka makambo oyo eza vie sikoyo na kati wana estce soki bamoni mama abwakaki mwana bakopesa faute oui estce bakopesa faute te ana raison oh, ndimanga nazokende ti nabeta lisolo ti natuni naloba ti Pourquoi likambo soki babwaki mwana babebisi batali bosepelaka to bokamwaka comment ba demarche ya mutu soki azo banda na pasi esplikaka bino bosungaka te soki omoni eyindi akomi moyibi bakangi ye azui omoni place wana nde botelema bandi kopesa faute tango mutu azalaka na ebandeli azo banda ba demarche ya kokende na pasi po ekoma na forme oyo kende opesa bombe boyedaka te. Nayebi te soki ozolanda nga. Soki oyoki nga nde bien. Bozalaka champion ya ko justifiaka mabe oyo bomoni na batu te. Eloko nionso oyebi ke koza malamu pa mutu, soki omoni ekomeli mutu mabe, ce que ye te. Surcharge eleki nde ekomeli ye. Est ce que soki naza kolo ebembe, soki bokineli nga poids ya cercueil, kolo eloko changer te? Eza suit ya matanga? Ekomi ya ki ya kilo? Bosimba bosimba simba simba simba na tiki na makambo akufi pe pembeni ipeka lingi ebu ebukana fo yeba so bongisi okomi su pempe ala kolela sikoyo ndeko ezo ezongi yeba yo oyo eza kwata nayebi te okomprendre ngai nayebi biso baperimetre omoni la tundra bato bazoyeba kopesa solution te na makambo Botika ko jugeaka makambo oyo bomoni na batu malgre tout eza ya solo mpe ndenge bomoneleli mais sa botuna ezalaki ndenge nini mpo ekoma wa wana nakotika ko juge eloko ya boye te yango napesaka ba mise à garde est ce que tata nini akoboya kolesa bana na ye ti omoni tata na komi yo nde basanga omoni tata oyo aza incapable azokoka kolesa bana te bolobaka mabe tata eza incapable te makambo azokutana yango mikolo wana Charge asi azua nzambe apesa ye comment nga kolo mokili nayebi ke mutu aza mobola natika ele bana six nayebi ke akozala na danger mais nakinela ye bana ce ke nzambe ayebi conjocture yoka nga bokotaka na place ya kolo mokili te ebele baza na bozui kutu eleka bomengo bazokende koluka bana te ya kosomba na bopital ce ke bazui bango boni bino boye ko. Pourquoi boza champion boye? Nani oyo akomi arbitre kopesaka makambo ya batu foti comme si ye na Nzambe basi bayokani libela kokota lo lola rien boni boye okozala moteyi ba miracle mais keba porte ya lola nanu okomi te ah biso tu ba challenger eh, eh examen d'état po tombele musepa kanti abimi le premier ekoyebana na bulletin hmm. oyo eza mokili ya kwata yango na so oyoki nga base toke malembe la tundra omoni okay. Nde toza awa. Soki omoni mikolo yango ezo simba, ngai nazo yebisa yo, sepela na Nzambe, tala ba perimetres, kengela controle. Koloba te que ngai na piler. Avantage eza ko gagner te. Ko banda bina match boke mi-temps 1-0 ne pas dire que equipe e gagner bo bongo. Boko pona na to na deuxième mi-temps 3-1. Ozo comprendre nga? Ebele ba bongaka ba beta tolo. Soki otangi bango lelo mingi ba kue, ba kueya. Ebele tomonaka bango pamba bazanga tina ni qualification tina ndenge ba bongi na bango bazo kamwa kaka courage na nga ya muke oyo na monaka kisasa ngayi ekomeli nga lelo malamu vie est ce que ezo fanda evanda pasta continue yango nazo yebisa yo mokili ebebi te batu nde ba bebisi mokili ah oui la tundra yo komona moto azotambola makolo ti azoleka azopangusa motoki nzanza na 12 heures babisi ezoleka ofele mamati te yo orotuna nanu a ah, seke pasi oyo aza nango Eleki makasi yo kuna eh bato nde balingi makolo hein omoni nde omoni nde bokotisaka ba dossier ya faute bino moko ozo créer rancune sans motif opesaki nga ticket na boyi or modèle otamba makolo wana oyebi tina te soki omoni likambo ezalaka na bato bien mais ekomeli moto wana mpasi ye te moto alingi conjoncture nde ememi ye kande nalobaki awa Mususu akomata bus afuti ticket bokumisi ye mais mbongo ya komata bus awa na quartier fallait afutela mwasi mapa oyo badefaki na to na tongo journee naye sikoyo esimbi te abimi kaka na 3000 akata 1000 fois transport kutu kokende bomonaki ye makolo akende nde kosenga nyo nyongo nayebi te soki ozo comprendre tala caliculaga ba perimetre nazo beti oyo lelo ndeko na nga avant oloba likambu banda lelo na quartier ya yo moko ya batu misusu oyo naoloba no soki oyoki nga tsheke la tundra bebana na bato na makambo mosusu me likambo kotyola moto ya mokili oyo nzambe atya fanda nye yo te moto otye ye ah oyebi lobi ya motu te mm. ntango oseki ye nzambe akobebiselo makambo kaka mpo oseki moto wana asambeli mpe te ake eglize te me lokola oseki makambo no mpe ebe ebebi ah ozotuna ngai natangi ebele nazalaki na mbongo makambo nange ebebi nde ndenge nini osekaki motu moko boye nzambe akela mpo alekaki asali eloko te loko omoni kaka epambo ebi tala bato bazanga ntina bango bazotya mokili ka kaka Zoba soki oyoki nga okozonga na temps yango omoni controle technique nga nalengaka tricot te lipapa molayi etali nga te nini ebatami na kati ya mutu ekobima lo lobi nde yango shema tomona batu nzela classe esimba te yoka ba tata mwasi Bana oyo bakosangana na bana na nga te po baza na education te ba tanga te ba voyous oui toza ba voyous oui to tanga te mais na ba metiers est ce que ba metiers nioso ebongisa batu na vie ka nzela moko ya classe batu ba beta balle ba nginda koleka bata biki te batu ba yemba musique ba nginda koleka bata biki te na appuie te na bika nde libaba ekweleli nga tantot na zalaki mayele te tantot ba boti ba kufa tantot na mekaki esimbi te na moni ke classe boye est ce que yango nde reste que vie na nga erupe boteya mabe soki oyoki nga Nao teyo na schema. La tundra monaka mutu to mokili ata aza na makambo nini kaka ke un jour eko simba. Retard ezalaka te. Na mona bisengo mususu erupama na vie mais na suka ve lala eseki. Soki oyoki nga. Oyebi na lobaka ni kotonda ya pokwa eleki ya tongo. Ewumisaka, ecolisaka mais soki olie okolala na ki na kimia. Oyebi nga na remarka pourquoi soki mutu azoleka na difficulte makasi ba mbikudi na bato bamonaka balobaka te ke avenir no eza bien ere bamoni aza nanu tina te pourquoi babimaka bato ya manka mais pourquoi mutu soki ozolakisa basini ya kobonga mwa mbongo Yo penza nzambe toyebaki ako sala kaka. Botika ba flatterie wana. Batu mingi baza na ba famille soki bayebaki lobi ya bana na bango oyo ba tshola na ebandeli nde mingi bakenda su kotala bango te. La Tundra batu mingi omoni na balabala azvandi na ba camarade andimaka pa ba ndeko te akoma lokola liboma neti moyibi ye te akenda pa ba ndeko langage ya ba ndeko po bapesa ye fufu maloba balobaka na ye ondire soda batindi atire munduki. Eza na batu mususu baza soki omoni mwana na elongi mwana muke 17 ans 20 ans mais makambo akotisa na motema oyo baloba naye eleki ata koko ya kala 70 ans ozo mona mutu akoma kotambola na ba pota na mitema on dirait soda akenda guerre nazo yebisa yo eza na mutu mutu foti naye te famille aya ba mema ye na famille wana avanda kuna mais azo sentir que na kati ya famille baza na bozui mais nga na bima lokola bo boyi baza tala ebele ndeko na ye propre po apesa eloko fo atinde mi mingi tala so oyoki nga likolo ya difficulté mpe mwa boya eza te soki eza ta kopi te teka bongo mpe opesa nga mbongo soposa ndambu bien kopi te omona mpenza ke bato mosusu azongindisa bango yo ndeko na ye propre po apesa ata tike ozoma mpenza kene ozotravaille trop tomona motema pasi mais sikoyo na basituation ya bongo sani okoma motema mabe oyina bato Yango nayebi biso ke bofsi boseka sapatu pamba po etengama sapatu ayaka na magasin sika mutu alata ye nde alingaka makolo yango sapatu etengami mi mingi soki oseki sapatu oseki nde lokolo tobimi ba sapatu tolatami na batu balingi makolo tokotengama te nde ndenge nini Toko kweya na pula bato ba nyokoli biso toko beba te nde ndenge nini yo omoni bato ba na mokili awa yoka nga bien mais soki omoni pe moto yango azo nyokwama aza kaka mbamba azo futela azo vivre tika ye a challenger c'est pas de n'importe qui hein sans makaro akopani sache akendaka ndaku bana pe bazo ba papa ye ba bokilo pe bazo mona ki mobali akanga lupangu te mais ndenge a bombardaka fufu koleka bato ya mariage yo komela yo soki bazo swana bazo tanga kombo naye na munoko. Hee papa kukuee hee wana mobali alliance kutu na kanga te mais oyo abetaka tour akoti mbimbi na defele masanga tike tango azokende moto akoningana eeh aleki moto abala mm -mm. e papa kuku tika osebika bolongola ye yo so mona bato bakomosala lo reunion okoka na match tambola bandeko botonga bato nyonso mais papa kuku bolongola ye na monoko wana mobali wana mobali nde bamisala abala te mais challenger Soki bokilo aye naondima nadefa na sima toswana mais okende mala malam yo ekomela yo mama koko atia biso malewa kozwa basani ya malewa ata kotimbela ke bosombeli ye libanda zwa basani na ndako tina ngo na kobata mondele mission de service ya militaire bake botola pays keye na basani oti mama koko atia misuni na ka na kati yo soki obetelaka bokilo masolo ebe ebele Kobima nango na porte ya liboso te boya nango na nzela ya sima en tout cas bawuti olambela express nzoka nde touti kodefa yo boba te te tango bozo kitisa na suka ya maboko kaka bokilo ye retard mais otikala kaka na nzungu ya ngoyo mwa tango azofungola be sengi misuni eh seke babiye na ye retard seke ezalaka nde ndenge nini oyo ndako ya lokito ndako akoya konje yango yango oyo nzoka nde move move ma ndako etikala na poa mama kuku pesa 3 biere wana siko tanga somo yobani bokilo ngai lingaka bato oyebaka kotala ngai bame bamela nzala na nsima ozebake tokoswana na si na nsima yo ye bakopesa poa yo ndako eza na kilo nakosi oya so botali na madame boseki so boke pembe na madame mama tokwei ye so bozongi alwa bokilo mela bokilo mela komela ya kolela tala nazo pesa ba perimetre ko vivre za mboka kwata wana ko mona tango bako bokilo bako sa discussion mukolo bako beba na mwasi so mwasi ameki ko zonga eh zonga pa mobali na yo to boyi makambo to boyi makambo zonga ka ku kuna po akezaka chalere mobala boye tokokoti na famille te nde ndenge nini ora taleso kanga te strategie tala za lokola biso ba oyo na, na kanga lupango kilo 500 eza beaucoup hein mbongo ya budget okeli pa tangi biso tuka ba influence okay. bokilo eka bunda oseka ah bokilo ah oyo oza na mbongo lala na nyongo ya mapa sikoyo okofuta ngo na bonus azali ata ngba boka nana oluka ngai kofunga fenêtre kaka koba moto azala na mbongo alamuka mingi retard ah merci nzambe apambola wumela ingénieur. Hein? Comprenez, hein, c'est l'ambiance de l'émission, hein, l'ambiance de Pasteur John, donc comprenez. Vous comprenez le schéma Donc on est sur le périmètre. Aux Amboka Moko Yebelado. Zonga giga timbela koyaka na manka te devant ba bokilo kobima pepele zala mobali ya tembe nga ata naza na moka te ba bokilo batie biloko na liaka masuni misato pe na ti na ko mobenga bana mike ondire na lakisa bon claque otanga venez venez venez allez mange on ba bokilo mais papa ozaka ndeni maman na na laisse tomber mikolo misala eleki nga mi mingi nazangaka sangi fongola to na lokota na ningisa comme tasaka na bi na bureau moke moke kaka chiki chiki chiki chiki chiki soma lika moke na bwaki na mesa kwa mwa boye batali eh ndeko ya député ye ye mama mobali okotika ye ye te kolo solution yo yebi mboka te tala na oyebisa yo so oyoki nga oyo eza pays moko tala ngai ye nga azokamwa yeba chemin et puis soki oza mwana mwasi Okutani na mobali yoka na bisa yo komelaka sucre ti suka ten ebandela kokima yo mwasi ya depense ye yeyo tika kosenga mpe vitalo te senga sucre moke soki omeli okomi na 44 sala lokola otiki tya mosapi na kati ondire ozosakana elingi ekwe ekweya watanga na tala yuma ye yeyo nazwi mwasi ya sire so na osone kotanga mpe elongi mingi te moke moke oseke tye motu na mabe Osi lokoloka olingi oko okoma wangabi ee nazwi mwasi awa nayebi so verite so na bino eti tala oyo makambo na oloba so oyoki nga shema yoka nga très bien ah epuis so bokende mobali kobanda biloko ya minene te oyo guyawa te Zalaka simple bon ba somba nit ah tika na nzala te coup d'avoir pa na biso to tiki yango ebele na congelateur nzoka na ndaku boza ata na frigo te okota pe ba point ko kota chez moi pona ba kimomwasi tala na ba no verite ba masque de veste bozo lelaka na eglise oyo oh, comprendre yo kanga bo comprendre mokili mabe nzambe ayina mutu te soki nzambe ayina biso ba fautif liboso fa to kufa avant po biso nde ba challenger ya tembe batakwata yo biyoma nga na sala Yo somo na ba voisins ba ki eglise yo osambelaka to koti na ndako na bango oyiba ekola fufu po bolamba chez bino yo tala na oyebisa yo ba perimeter na seki na ba masa so bazaka na bilanga koko tokotala na bana makambo mike biso to nini nasala te Bilanga kutu na yeba te touti classe tokimi boye nzala eleki vie na nga bi petit na nga soki atokiti mia soko boye tobeteli yango kaka boye kisi esalaka eloko te tokitisa ba coupe tobeteli yango lokola tozosaka yango tosimba nguba paa mama na kweya kweya te tokufa oyo eza challenge oyo abomba nga na kola donc alonelaki nde nga nga na kola oyo eza monde ya echange yo so na demaka yango te nde na kenda Naza te d'abord defa biloko ata ofuti te ekotaka na lisumu te po okolisi mutu yo oyebi shema te tala la tundra so oyoki nga na opesi ba perimetre oyo eza mboka kwata oyebi nga kuna zaka so na otambola moni moto akwesi 1000 francs elukela moto ya mbongo apiaka naye moto ya mbongo kobunga te moto ya mbongo alukaka pena so moto ana mwa 20 000 so akwesi 1000 francs nde atalaka Nakosi okoa mbongo awa soki omoni yango nyata aza patron deux minutes akoki osali kaka tete pole orecupere oke kota male malewa mais soki moto akomi kaka mama na ngai na suki ye mama na ngai na suki e moto apiaka ye ya kozwa ngai namonaki longola ngai abonisa desa keye na wi na wisa tosa mwa yo metade pusa lokolo beye moto asapongi mm, apusa lokolo beye yo kofuye ntango namoni yango na kitya pema lokola moto ameli mai hmm, yo nazongi e eh, na nga nazala wapi na journée ngo pe moi ebandi 6 heures kopi pa malonga te 2000 francs na journée eza budget ya yo 2000 francs na za na 2000 francs maman na budget nga so na na 2000 francs mais so na na 2000 francs mais zoko na vivre na Paris wana eza Paris po na donc na ko so avant na nakende malewa na ko so na masolo nyonso na kotisa nzala bien po tano ke malewa Naza dejà complet. Soki akoki malewa te, nga okay wenze na tindi mwana. Mwana oyo pe nako tinda wenze faut chez bango ba lamba avant ngai po asenga nga te. Po soki ba lambi te ako kota na compte na nga ekomi manqua yo. Po soki otindi moto ekomi nga ngambo. Na boyi biloko oyo. Na boyi biloko oyo. Na te soki ozo comprendre. Soki ba petit wana amoni matata obe nga mwana ta eh naza nanu. Salaka tala. Nga tango nazali celibataire. Nanu ke futa na ndaku eza na oui porte ba locataire nga nde celibataire obima lokola somi ya bebe bazo boka yo na berceau po soki ofuta lopango ba locataire baza ata bakie wenze nazo ngelaka ba bosana kaka mungwa na alimete sikoyo yo ozanga mike asomba bokala mungwa aza na paquet alime na limete so omoni kaka bangi babanda olamba omoni kaka bauti uti baonze nde basacha omona omona biloko omona te sacha latidaki biloko eza na ka zwaka limeti na kwa fenêtre tya pusa rido moke ekengela yango lokola guerre oya kosimba e eh, partenaire ye yeyo kolie yawe noyebisa yo tala ngai nasala yango ngai nasala yango shema so alingi asimba maboko mobali ganga Ange apelisa cigarette akobebisa ba tige po tige moko eza deya musuni na zala so bango balamba na zino ba tige na ndo tanga musuni ya maa koko ya mama elali ya maa sophie ezala pondu na yebi te me ekoki bango 4 jours na kotonda po ba limete eza ezali yo yo sasa budget to kaka eh na bosana limete ye likwaki tsaka tsaka oyo Eh! Ah! Zwa kaka. Tango ozo zwa deux tiges pe pa zongiso kaka. Nga pe na nga pelisela moto mais na moni salela kaka. Soka biloko elingi ebela zwa cantine kende leka pembe na pan ya pompe. Tango kotalo conscience ezongi eh na zwa kia limeti fona pesa ndama muku ya mukuwa partenaire. So senga limeti kana bike eh nga na ke somba kwa. Kwanga omata okite koya depo na pesa ba permit na mungwa eh na bosani mungwa mokomusu papa lopanga lobiti mais yango yo mwana mobali ozaka yo moko ozaka na ba mungwa boka tata mwasi aka kotala nga bosana ka bokali yango etikala awa na teke ndisi po otimbela je nanga yo yo pe leka kuna bino tu na kati na te sans comprendre soka bisha kisasa to kokola te que kondo foot esika ba célibataire ba célibataire baza te Okozala na eloko ya kolia na ndaku te banda okota kaka ndaku na bango muke muke mutu afungola rideau boni eza ba lia nini ah mbimbi yango to dame yo nga ningi biloko oyo te yango na biso ba shema yo moni perimetre ya vie na lobaka na maseki mais makambo eza serieux soki olingi owumela conseil gratuit tala karoza okay. soki mikolo yango ezo simba te frame voilà. yeba ndenge ya kolukela yo kotela yo yo na kati oyo kobomba pokoma lobi otikela nzambe ndenge akomema yo Yoka nga. Longwa na ba manka ko mipesaka faute yo moko oza yo beli te o transferaka vino pa batu comme si ba simbela yo lokolo na bango ah ngaiee ah ngaiee okoza moto ya bilela lela okomona to obongi soki obeteka bato ah wana bilela lela wana lokumu nyonso na mayi eh nanu omona te moto akomi patron mais ozopesaka faute e apeya jipe e aventurier oyo mais namona mobola tata moko ya mobola abonga te Mais balle soki ekoti na lopangu naye azanga mbwa avant batu bakota batunaka papa abino aza aza piakere ma pesa ndaku ki kilo yo oza na kilo na vie so oyoki nga tala dignité basombaka te omoni nga nazala chef nake mpe bandeko e mama tika bandeko mpo bapesa yo fufu boyi boyi nazwa bano fete na obomba te bitinda mwana yaya tozelaki yo te esala awa Zonga kuna te. Eza na oyo ya volonte na ya volonte te. Mais conseil kaka nazo pesa. Omoni ndenge tozali awa. Kotia mwasi na ndaku eza na makambo ebele oyo batu bayebaka te. Soki na decortiquer ya muke. Oza na mwasi na bana ata libanda bamoni yo omeli. Soki oteki mbongo ya biloko te ata oleki oyo babeteli yo maboko. Soki mwasi na yo abimi ake defa mapa na nini bakoloba nini? Ye alataka bien atambolaka bien amelaka mais tala mwasi naye nza nzala yoka nga bien merci sikoyo yoka problème problème eza boye pona kobomba dignite ya kozanga na oyebana te zalaka na eloko oyo yoka nga bien na pekisi komela te po eza denge ekuti okay. mais dose makambo mosusu katela yango corne moto akobongisela oyo ta part yo moko soki olingi yo to kobebisa yo très bien pasta très bien nazoba no verité sikoyo nini katelaka makambo mosusu corne yokela age ya vie na yo mawa na bato oza na bango pembeni ah Nakomi na mwasi chez biso na tanga te na bima zoba ou bien chez biso tobonga te mère alingi akufa to akufa sikoyo po nazala na kimia na famille ba mesa nga ata valeur ko po na salaka te eza salite ba tiolaka nga mais mwana oyo ti azo kola ayebi ke nga nde kolo ye avant na transfere pe ba ndeko na nga pa père na nga nga nde tata na na ye nini nakosala po na gardaka ye eloko esengi yoka nga bien pardon Tika kosekama ya batu vanda po mutu tu batiola ye batu tu babongi baleka na koseka tanto yo baseki yo muke ya na mutu musu penda asambwa oyo penda keno babi ke akufa lobi ye yeyo tala naloba ngo verite nga nzela ntiki kaka ti esimbi die bon naki na maîtrise comme si nayebaki zelaka fi comme si oyebi kobwaka espoir te po totiama na nzambe kokoma na yo lobi seke kolomokela alingi yo ofinga otiola nga na lipapa po condition ya vie Nako somba lipapa te po nako gacher mbongo ya 3000 oko bomba nga lobi. Tika nga na tambaka na lipapa na chemise elemba mais to kutana lobi. Eloko esengi batu ebele Litcho ko boyaka te sans litcho sans reussite soki osekami te changement eza te. Nzambe atikaka batu misusu na difficulte po atala tina chez bino nani ako pesa yo valeur tina oko zanga na yo. Po yeba ke ba petit na nga tout balinga nga mais oyo a manquaka nga trop soki na zangi faux petit oyini ye te motie na disqualification he na muasi mosusu nzambe akoti ko na difrida teste nde ye yo te mais ye yo oleki na piaka matiki muasi atala soki alingi yo merci conseil na oloba yango omoni la tundra koboyaka pasi te ndima pasi ekomela yo ndenge nzambe atindi mais ezala excès te neti ba Kopia matoyi na batu ebele te bako panza famille no biloba loba oyo ndenge ozo bela wana ba freiner yo omoni ndenge oza piaka tata muasi rien tata muasi amema nga na bo muana bara nga te kaka lelo faut enseignement pourquoi batu ya ye moko obebisa o comprendre nga très bien omoni sengo tolia pete ndenge ezalaka tolia pete ezalaka batu nyo nyonso yango nazo biso ke non eh. il faut ko comprendre chemin de topesela tala Zonga Juda, zala na technique de guerre ya position, soki omoni na equipe numero 9 ayebi kobeta dada, bolongola ye na 9 mpo ozongisa ye numero 10. 9 azalaka kaka moto ya kotindika embouteillage, mbangu na munduki. Soki 9 akomi kobeta balle dada, akotya but ya pasi. Yoka nga makambo nazo yebisa yo. Defenseur oyo asopaka, akotiasa babimi. Mingi. Faut defenseur ka degagaka degagaka. Oyo na zebisa yo. Makambo na loba so yoki nga challenge. Toi na l'heure moko demi finale à vie. Tala kita tala matoko lambange bi ebimi HKI. Ebela ngo. Olingo tikila na ni yo. Na nya zela oyo na place na na yo. Nga moko kolonga fona mema nga. Tala kutu ndano exemple nga moko na lingaka nga te. Nga moko na zaka na nga me na lingaka nga te. Oui. Na mona nga lokola atianga na retard comme s'il fallait nazala mutu mususu. Nga moko abebisela nga nga mais nazala kaka na nga. Nakokima ye wa fo oyeba osakana tala oso oyoki nga base retourne oyo eza challenge opololo olongwe omoni nga kwata na tala place ikope eza misu kaka boye nga naobano ba verite po comprendre sens ya kobonga zala d'abord visionnaire oyebi visionnaire timbelaka batu mingi bakomi batu abandi na 100 dollars te yoka nga batu mosusu babandi vie na ba 5 dollars oyo omonaka pamba akomi mpe mutu vie eza mbongo te calcul nde eyaka mbongo eye na maboko nsima action ebimi soki ozela osimba mbongo bongo banda cop okokweya avant yoka nga banda calcul mbongo si sima banda komiyoka mawa eh age nakomi nango ba masta wana susu famille na bango ebongisa bango ba misusu wana courage na bango mais nga moto akopiye nga na vie aza te ti nakoli boye mawa nzambe père aza kobomba biso na mère moko akufa moko atikala mais ba petite sœur baboti bana moko mibali bakima bango so nga kaka noko nakosala ndenge nini kokoma moto ebandi wana to mosuki ba meshe bandi ah sikoyo kopo nasala ah lokola nabeti kope nazwi 5 dollar 10 na longola soni na kota na concentration pona lukela nga nga ebomba nga soki esimbi na sima na sungi batu nde place calcul eyaka o remarque tango obanda cop bao baza ko bima no na ba bar na bekale ba bandi ko chola ko chola wana nde ezaka signe ya debut ya ko pesa mutu victoire amata soki oyoki bango ozongi na zero soki oyoki bango te okei bako chola me tango ko simba batu ko pesa temoignage kaka ba bango tia banda tomona omoni vie yo tikali na kanini Oyo naloba no makambo ya mikiee kende kopa ata ya compagnie 3000 3000 gere sala système ya kokotaka malewa ya mwasi oyo atekaka bula muke mua vie eza na mutu na yo longola bilenga lenga mutu aleki yo te kolala na etoko na eponge tout ba ndoto eyaka bien kolia ba shawarma na matembele ezanga mungwa etondisaka kaka soki omeli mayi okolenga nga na nini Ata ochangeaka ba 10.000 dollars, nga kaka ba 50 dollars na ba 10 dollars oyo eza kaka ba dollars. Na tala serie moko boye nazalaki na fond moko ya 10 dollars na poche ya jean ya muke. Eh! Ndenge nazo gagner na masolo ya ko match, ya match. Soki muke muke na tuti yango kaka boye. Ata to tuta na mutu te. Soki asimbi kaka penso kaka. Eh! Budget ezali. Bana nga. Atiaki bia hors jeu! Na ba discussions. Ezalaki ya munduki. Po nazo ganga makasi boye. Budget na poche eza. Yeba schema yo eza ata na 10 dollars ogangela mwasi ndenge olingi po solution eza ezali yebi te osaka na kobeta oyo yo namoni ko manke nga ondire obala ye ok yaka yaka yaka yaka yaka so ogangi mingi atosa mpe na suka pesi change ni aza wana change nga mbongo mpena moni mwasi yango e mobala solution ye me yo ogangi egangi na suka opesi eloko te libala ekokufa mba mbangu biloba loba